たちにできること んたらなら大丈夫だなこれで64階のミーティングフロアへ行けるエレベーターも使えるぞあんたら一体何しようってんだ仲間を助けに来た神羅の研究施設に捕まってるおお北条博士のところかそりゃ大変だあそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ方法は考える北条はどこだ そろそろ重役会議の時間だ大会議室にプレジデントや北条他の統括たちも勢ぞろいするはずそんじゃ乗り込むがプレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろそりゃ現行犯で即拘束だな敵の状況を知りたい敵情視察かまず男性用トイレに向かうといい そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる分かった たんだな心配してたんだ死んだって噂があったからちょっと待ってろカンセルたちも呼んでくるここにいろよ知恵が 知による犯行であるというのが定説になりつつあります部隊の動向は今のところは何も動いてくれればいいものあの臆病者どもがうんそれならそれでいいそれと一つ気になる報告が何だパルマーからなんですが かってるよエアリスの救出が最優先だろああ失敗はできない北条は重役会議に出席するはずだまずはチャンスを見極める 北条博士もあの中にそのはずだただいま会議中ですどうする敵情視察そのための監視ポイントを探すなにかっこつけてるトイレの中からダクトに入るって話だろトイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか必要ない 自分で探すさ は目立つだろうティファ中の方が安全だそれはそうだけどうんまあそうだね誰もいないスラムのトイレを見せてやりてえぜダクトを探そう 見張りを頼むだよな私は行ってもいいあんまりここに残りたくないから分かった俺が先に行こう と無事だってでもうち7番街のすぐそばだし電話も繋がらないし通信障害も起きてるって話だからそのせいだよ本当多分 回の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになるどちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろうそこでリーブ統括の指示により3年5年10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになったまた忙しくなると思うが早急に進めてほしい何か質問があるものはなければ統括が戻るまで待機だ わし見たんだ廊下を歩いているのをしっかりとこの目で不確かな情報をばらまくないやいやいやこう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから侵入者に関してはうちで対処しているでもプレジデントわし本当にリーブ はい7番街の被害報告が出ました倒壊した家屋の数が暗いニュースは結構え他にないのかでは7番プレートの再建計画についてない古代史の協力が得られることになったからなだからといって再建しないわけには 手を見とがるよ。約束の地に新たな魔法都市を建設するちょっと待ってください我々はまだ約束の地の正体すら <laughs> 北条博士検査結果は予想通りだ 純血種だった母親より数値は下がるが古代種と呼んでも差し支えないだろう約束の地はいつ頃わかるその件で提案がある自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか大事な古代種だ壊さないように最大限の注意を払う 拷問なら私に任せて戦場仕込みでよければ俺も手伝う肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでねうひょ方法は任せるただし 母親の二の舞は許さんぞああそれに関連して考えていることがあるつまり古代種の繁殖だ古代種の男が見つかればいいが望みは薄いだろうソルジャーあたりから始めようかともちろん S 式自意識も試そうと思う 加えてもっか私の興味は一後輩にあってねどうだろう気になるだろう、うん他になければプレジデント解散とする待ってください どんな感じだ白衣の男を追うそいつが科学部門統括の北条だよっしゃうまくいったなまずエアリスの居場所だ案内させよう になるかええ違うまず吐かせないと薬を使うか壊れなければいいが行くぞおう 動くなあ聞こえなかったのかなんだねここじゃなんだからよ仲良く中へ入ろうが たちはあれだろなんとかいう犯罪組織だろそれならここに用はないはずだプレジデントは上だほら生きたまえうるせえとっとと歩け 違って繊細なんだそりゃ悪かったな目的を言いたまえ仲間を解放してもらおうか仲間エアリスはどこだほう彼女の知り合いかそれはそれは、うん、ああなるほどということはつまり何ぶつくさ言ってやがるいやね君たちが死んだら 彼女はどんな顔をするかなと思ってね。 <laughs> 容赦は無用だな。 <laughs> をつまだだいけるまあえっ 感謝するよ君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた随分と余裕じゃねえかデータから算出した結果この人数で十分に対応できるということなんでねなめられたもんだぜエアリスを返してもらおう返す返すとは 私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだがそれとも何か彼女は君の所有物なのかマネーを使って脅したからだろうが見解の相違だな君たちには分からないだろうがここには世界を変革するに至る貴重な実験体たちが眠ってるんだ これが選別だ隙をつけここまで連携しよう行く

間に合わないその人ソルジャーかああ思い出したぞ私の記憶違いだったなお前はソルジャーでは Claro. んだよこいつ興味深い問だった私とは何か見ての通りこういう生き物としか答えられないあれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる レッド13北条がつけた型式番号だじゃあ本当の名前は何ていうの逃げられたかあの野郎どうする追いかけるか 怪我の治療を優先したらどうだで7番街は放っておくのか我々に何ができるそもそもあれは必要だったのか拒否したところで他の誰かがやっただろうその誰かを 自責の泥沼から救ってやったそうは考えられないか <sighs> 無理だぞっとではこう考えろ犠牲は星へのちょっとした礼だはあ使うばかりでなく時には返してやらないとな本気で言っているのかさあな 了解しました副社長がお呼びだ